ये सिर्फ छह हजार है सर बिजनेस क्लास की टिकट बारह हजार दो सौ की है पर नॉर्मल इकोनॉमी टिकट छह हजार की होती है ना इकोनॉमी की सब सीट्स बुक हो जाती है सर लेकिन ma'am Is there anything you can do? Sorry sir, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सर ये लीजिए आपके पैसे। प्लीज आप साइड हो जाइए। Sir please understand. आप सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ये समझ क्यों नहीं रहे हैं? सर मेरे पिताजी की तबीयत खराब है मुझे उनसे मिलना है। मेरे पास छह हजार रुपए पर ये कह सर प्लीज साइड हो जाइए सब इंतजार कर पैसे लेकर कितना टाइम है ये काउंटर कब बंद होने वाला है बस बहुत हुआ अब हटो भी अगली फ्लाइट कब है next flight when is it दो दिन बाद प्लीज साइड हो जाइए सर चलो मुझे फ्लाइट में जाना है तो पैसे कमाना सीखो तुझे oh, मुझे सर सर मुझे टिकट खरीदनी है it's an emergency sir can you help me no sir I am sorry ma'am ma'am ma'am flight take off करने वाली है मेरा घर जाना जरूरी है इमरजेंसी है पाँच मिनट में गेट बंद होने है मुझे मद्रास जाना है आखिरी पाँच मिनट है पैसे मांगते हैं सर सर सर इमरजेंसी मेरे पापा बहुत बीमार मेरे पास टिकट के लिए पैसे कम है सर मुझे प्लीज तुम पैसे sir I just need some extra money sir मैं पैसे उधार मांग रहा हूँ मैं मैं आपको मैं आपको सोने की अंगूठी दे सकता हूँ सर मैं आपको अपना एड्रेस और फोन नंबर भी दे दूंगा sir sir please sir sir please understand इस आदमी को बाहर निकालो सर मेरा यकीन कीजिए मैं मैं एयरफोर्स ऑफिसर हूँ मैं आपको दिखाता हूँ batch of eighty seven can somebody understand कोई तो मेरी मदद करो मुझे आप आपका एड्रेस और फोन नंबर दीजिए मैं आपके पैसे लौटा दूंगा आई प्रॉमिस मैं चोर नहीं हूँ पांच मिनट में मेरी फ्लाइट छूट जाएगी आई एम नीड मारन number seven I N R Sangli Karupan Koval Street Karupatti, Sholawandhan, Madurai. 6 to 5 205. This is my address, please. I will come and I will give you the money back. कोई तो मेरी मदद कीजिए, please. Sir, sir, sir, please, sir. ये टिकट मेरे लिए बहुत जरूरी है. Sir, पापा से मिलना है. मैं, मैं, मैं, मैं नहीं मदद. पापा आखिरी सांस सेकंड है. मुझे उससे मिलने जाना है. कोई मेरी मदद करो. मैं भीख नहीं मार रहा हूँ, सर. मुझे